もしも記憶が書き換わってしまったら大切な人の記憶も友情も失ってしまうのかな空とドナルド・グーフィーは闇の扉の向こうに残ったリクと王様のミッキーを探して旅を続けていたんだリクたちの手がかりを追って迷い込んだのは忘却の城だったリクかリクがここにいるのか 進むがいい空手に入れて失うためにあるいは失って手に入れるために親友と再会するため空は進むことを選んだでも進めば進むほど大切な記憶を失っていくそれはキーブレードを使う空を意のままにしようとするマールーシャたちの罠だった 大切な人の思い出さえ書き換えられてしまった空は忘却の城の奥にとらわれていた少女ナミネを救おうとする空どうしちゃったのどうしたって何がナミネをほっとけっていうのかしかし彼女には大きな秘密があった君に会えても私どうすればあいつを救えるのはお前だけだ 空の記憶を書き換えた不思議な力の持ち主その正体はナミネだったんだうまくやれあんたが守ろうとしたナミネはね嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ記憶を消されたって心が壊れたって約束はナミネは必ず守る俺を信じてくれ真実に背を向ける弱い心 ならば私の敵ではないそして空と13機関の因縁は忘却の城だけでは終わらなかった して切なくなってしまうほど大切な友達はいるのかな生まれて7日間ロクサスという名前と13という番号だけが自分の全てだった記憶のない少年ロクサスはもう忘れないように目覚めてからの時を数え友達のアクセルとの任務の日々を過ごしていた俺が期間に入ってから今日で255日目なんだよ 日数なんか記憶してたのかそしてロクサスと同じように記憶を持たない謎の少女シオンが14番目の仲間として機関に招かれるキーブレードに選ばれし者心を持たない抜け殻のはずのノーバリーロクサスアクセルシオンの3人の間には互いを大切に思う感情が芽生えていた アクセルも私の友達なのシオンがロクソスの友達ならシオンは俺の友達だそんなかけがえのない日々は突然崩れていくもう一度お願い我々はそれほど暇なわけではないやはりお前が失敗作だったというだけのことだ シオンに隠された秘密私は存在してはならないのそれはお前が人形だからかキーブレードを使う空の力を狙う13機関の真の目的2人はもともと空に連なるものどちらかが支柱にあればよいのだそれってシオンを消すってことか答えろよ 壊さないといつかお前がロクサスはロクサスじゃなくなる突きつけられる真実に心を持たないはずの彼らは感情が溢れ出す悲しみ機関に歯向かうのかよ組織を敵に回したら生き残れないぞ誰も悲しまないさ俺は悲しいな怒り消されちまうんだぞ 影はなしだよアクセルふざけんなてめえなめてんじゃねえぞ俺は決めたお前らが何度逃げようが俺が何度だって連れて帰ってやる決意私はこれからロクサス自身も取り込まなきゃいけないのそれが 私の生まれた意味そして願いまた会おうね私ドクサスにううんドクサスとアクセルに会えてよかった二人は親友だものそれだけは忘れないで。 君も信じてるでしょまた3人が笑い合える日が来るはずだって。 切なものを守れるのはいつだって何かを選べる人なのかもしれない忘却の城で眠りについた空に出会った陸は自らの闇に立ち向かうことを決意したあなたの心には闇があってそこにアンセムが宿ってる陸選んで心の鍵なんていらない俺は アンセムと戦う僕も信じてる君は絶対に負けないってね私の闇に沈めリクはその心に闇を抱えながら光に向かって歩む道を選んだ光への道か闇への道かどっちでもないな光と闇の中間だ 闇夜に続く黄昏の道かそうじゃない夜明けの道さ空の眠りを守るリクは偽りのキーブレードを持つシオンと出会いあなたこそなぜ機関を装うの親友の眠りを邪魔させないためだお前が何者かは知らないが所詮偽りでは俺には勝てない 13機関の狙いがロクサスとシオンを使って空の記憶から力を奪うことだと知った空の記憶が空のノーバディから外側に流れ出してる彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っているでもそのかけらが私に流れ込んできている だから空は目覚めないああその通りだ陸は空を守るために避けられない戦いを覚悟し俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない負けてしまうかもしれないしもしかしたら闇に飲み込まれてしまうかもしれないシオンも自分の帰るべき場所を選んだ私は空のところに 自分が帰るべき場所に帰るだけビクとロクサスは互いの大切なものを取り戻すため激突するなぜ邪魔をするお前が空の記憶に連なるものだからだキングダムハーツを解放するそして全てを元に戻せそうすればあいつもまた3人でいられるんだシオンか もはやその名しか思い出すことはできないが今お前に無謀なことをさせるわけにはいかない追い詰められた陸は闇の力を解放することを選ぶあれをやるしかないらしい何俺の心に宿る力心の力で抑えた力 俺が俺でなくなっても闇の力だ大切な友を守る陸はいつだって その道を選んで進んでたんだ何のために誰と戦っていたのか君はいつから分かっていたの マスター・ゼアノートは天才的なキーブレードマスターであったアンセムいやゼアノートお前もかつてはキーブレードの使い手だったしかし闇に心を失いキーブレードも失ったマスター・ゼアノートは古に伝わる光と闇の戦い キーブレード戦争に探求心を駆り立てていく破壊の後に想像があるようにキーブレード戦争の後に何があるのか私はそれを確かめたいのだキーブレードの完成こそキーブレード戦争の扉を開く鍵となるしかし彼の野望はすでに二度阻止されている 1度目はベントゥスから闇の存在を生み出し完全なる光ベントゥスと完全なる闇バニタスに分けその衝突によってキーブレードを作り出そうとしたベントゥスの虚ろより生まれし者お前はこれよりバニタスと名乗るがよい今こそ俺との融合を果たし キーブレードとなれ俺とお前が戦わないとキーブレードは生まれないんだろだから俺は戦わないその野望にマスター・ゼアノートのかつての兄弟弟子であるマスター・エラクスが育てた3人の弟子が立ち向かう俺バニタスと戦うことになるかもしれないもしそうなってしまったら だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ俺がそんなことはさせない彼らの勇敢な戦いと仲間を思う絆によってキーブレード完成の野望を砕いた俺はお前を倒してキーブレードを破壊するキーブレードは俺とお前の心からできている こいつを砕けばお前の心も消えるぞそれでも構わないテラとアクアを救えるのならでも3人のキーブレード使いの運命もまた砕け散ってしまったベントゥスはキーブレード消滅の代償に深い眠りにつきアクアは友を救うために一人闇の世界に落ち テラの心は行方不明となり、後に発見された時、自らをゼアノートと名乗った。ゼアノート。二度目は、7つの純粋な光と13の闇を衝突させることで、キーブレードを作り出そうとした。ゼアノートは、自ら心と肉体を分け、心はアンセムを名乗り、リクとマレフィセントを利用して 7つの純粋な光の心を持つプリンセスを捕らえ一方で肉体はゼムナスを名乗り13機関という13の闇を揃えようとしていたんだその野望はいずれも空たちの活躍によって阻止されたように思えたなぜだなぜ光が 13機関の本来の目的はゼアノートの心を13の器に分けること13のゼアノートこれは真の13機関そして3度目がマスターゼアノート自身の口から明かされたあマスターゼアノート やはりあなたはここまでは決まっていたこうして12人の我が分身に迎えられ人としてここに復活するここから先はまだ見ぬ世界互いに光と闇の完成の暁にかの地でまみえるとしよう の光どんな結末が待っているんだろう